Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bu gün sizinlə kələm dolmasının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Kələmi yuduqdan sonra ortasını kəsib götürürük. Bu şəkildə təmizləyirik və bir qazana su töküb kələmi pörtlədirik. Çəkilmiş ət götürürük. 1 ədəd baş soğanı orta ölçüdə çəkib ətə qatıram və 2 orta böyüklükdə pomidoru xırda-xırda doğrayıram, ətə qatıram. 1 çay qaşığı tomat pastası, zövqə görə duz, qara istiot, qırmızı pul biber və sarı kök əlavə eləyirəm. Yarım stəkan yuyulmuş yumru düyü əlavə eləyirəm və zövqə görə xırda-xırda doğranmış göyərtiləri əlavə eləyirəm. Mən keşnişdən, azca göy soğandan və şüyüddən istifadə etdim. Sonda isə 2 xörək qaşığı ərinmiş yağ əlavə eləyib əti qarışdırıyorum. Ət çox quru olmamalıdır. Dolmanın əti bir qədər sulu olmalıdır. Elə ona görə də pomidoru əlavə edirik ki, biraz sulu alınsın. Əgər pomidorunuz yoxdursa, həmən zamanda onda bir qədər su əlavə edə bilərsiniz. Kərəmimiz artıq köpdəyir. Baxın, çox asan bir şəkildə aralanır. Biz hazır olan yarpaqları götürəcəyik, kələmə yarpaqlarını. Hazır olan yarpaqları isə aş süzənimizə əlavə edirik. Və yenidən qalan kələmi qaynamağa, pörtləməyə qoyuruq. Kələm yarpaqları soyudu və biz bunu qatın şəkildə hissələrə bölüb dolmamızı bükəcəyik. Kələmin bu hissələrini atmırıq, xırda-xırda doğruyuruq və qazanın dibinə əlavə edəcəyik. Qazana əlavə edirik və bir qədər duz və qara istiyot əlavə edirik. Baxın bu şəkildə sıx-sıx bükürük. Dolmanı büküb qazana yığdıqdan sonra bir qədər soğus hazırlayacağıq. 2 xorək qaşığı ərinmiş yağ və 1 xorək qaşığı tomat pastası əlavə edirik. Yaxşıca qarışdırırıq. Üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök də əlavə edirik. Tomat tam olmalıdır. Bunun üçün bir qədər qaynar suda əlavə edirik. Qazanımıza ilıq şəkildə su əlavə edirik. Su qazanın ortasına qədər qalxmalıdır. Sonra isə hazırladığımız sousu əlavə edirik. Və qazanın qapağını qoyuruq. Vamxodda pişənə qədər gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq dolmamız hazırdır. Gördüyünüz kimi görürsüz, suyu azalıb, artıq demək olar ki, biraz qalıb və yağa düşüb. Görürsüz, ət, düyü, cəmsi tamam pişmişdir. Buyurun, siz də pişirin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Görüşənədək. Müzik